riding. Squeeze my heart. Oh, God, no! Why are we still here? Adolf Hitler, 2143, 47, sieben weit hinter dem Einkampf, drei Stunden!